La enfermedad. En la orina, igual que ver un médico, ver eh, sacar radiografía, así. Entonces muchos tienen una enfermedad más natural,

Es muy buena ella. Ha sanado muchas personas. ¿Y usted también tenía problemas de enfermedad? Sí, también tenía problemas de enfermedad. Ella me mejoró. Que tomé como cuatro litros de remedio y ella me sanó.